депутат тажмағамбетова мақпал мазаққызына беріледі рахмет құрметті төрайым депутаттық сауал қазақстан республикасының бас прокуроры берік асыловқа және мәдениет және спорт министрі дәурен абаевқа бағытталады сорақылық төрге озған заман болды Сақнаға шыққан әнші мас боп сөйледі боғауызды айтты құтылды ұлттық құндылықтарды аяғасты еткендер сытылды кешірім сұраумен ал балағат насихатқа айналды оның алды телеарналарда жүр хит тв телеарнасының қаз стендап бағдарламасы осы сөзіміздің дәлелі кейінгі кезде мазмұны контексті боғау сөздерге толы сериалдар қаптап келеді кинодағы мұндай көріністер әлеуметтік желілерде желдей есіп жүр Остан екі жыл бұрын қайрат болма адам бол деген сериалда қазақтың рухты есімін жерге таптағанын да көрдік мұндай веб сериалдардың бірі енді толық метражды фильм ретінде кинотеатрларға шықты бұған дәлел дәл қазір қазақстанның барлық кинотеатрларында көрсетіліп жатқан пацанский истории фильмі әрине 18 плюс 21 плюс санатына арналған мұндай фильмдерге ешқандай шектеу жоқ бірақ бұл әрекеттер бір тұтас ұлттың тағдырына қоғамға идеологиямызға тіпті мемлекеттік саясатқа кереғар әсер етіп жатқанын түсініп отырмыз ба Қазақстан Республикасының кинематография туралы заңының 8 бабының 3 тармағында 21 жастан бастап жас санаты бар фильмдерді кинозалдарда кешкі сағат 10-нан кейін таңғы сағат 6-ға дейін прокаттауға жол беріледі деп нақты көрсетілген алайда мұндай фильмдер кешкі сағат алттан бастап көрсетіліп жүр оң сол нәл танымаған жастар ата анасынан кешкі уақытқа сұранып шыққан жасөспірімдер емін еркін көруде сонда бұл заңды бүлмеу ме әлде көпе көрінеу заңды белден басу ма жаңа қазақстанда заң үстемдігін орнатуға күш салып жатқанда мұндай сорақылқа кім және не үшін жол беріп отыр прокаттауға рұқсат беретін мәдениет министрлігі бұған не дейді ал жалпы белең алып бара жатқан мұндай арзан күлкі бейпіл сөз белден төмен әңгімелерге толы бейне контенттер фильмдер сериалдар өз алдына тіпті бе деп сахналар енді сайқымазаққа айналған халықтық шығармалар театрларда көрсетіле бастады оның бір мысалы қалибек қуанышбаев атындағы академиялық театрда сахналанған ғабит мүсіреповтің қозы көрпеш баян сұлу шығармасы көрдік қатты сасқанбыз бетті басқанбыз қоғамның сұранысы деген желеумен ұлттық шығармаларды да былғай бастадық мұндай әрекеттер қоғамға өскелең ұрпақтың дүниетанымы мен санасына тіпті әрірек айтсақ мемлекеттігіміздің тұтастығы мен ұлттық ұстынымызға кереғар рухани ұстынымызды қайтсек түгендейміз деп жүргенде ұрпақты дүбәра қылатын мұндай насихат жаудан да қауіпті болып тұр дамитын елде мәдениет қоғамдағы былықтың айнасы емес ұлт руханиятына қызмет ететін құндылық болуға тиіс жоғарыдағыларды ескере отырып мынандай ұсыныстарды жолдаймыз бірінші аталған киноның кинотеатрларда көрсетілу барысында заң талаптарының бұзылуына жол берген тиісті мекемелер прокуратура тарапынан тексеріліп тез арада жауапқа тартылуы тиіс екінші бұдан былай мұндай сорақылыққа жол бермеу үшін кино саласы жіті қадағалауға алынуы қажет тиісті министрлік прокат куәлігін берерде қоғамдық пікір мен мемлекеттік саясат тұрғысынан прокатқа шығатын фильмдерге талапты күшейтуі тиіс ал өз тарапымыздан әлеуметтік желідегі жарияланымдарда театрда басқа да қоғамдық орындарда қойылымдарда сахна әдебі сақталуы тиіс екенін айтамыз және жаңа қазақстан депутаттық тобы алдағы уақытта кинематография және мәдениет туралы заңдарды зерттеп ұлттық құндылықтар мен идеологиялық мәселелер тұрғысынан күшейтуді қарастырамыз ә, және ә, бұл талаптар бақ туралы заңда да ескерілетін болады құрметпен жаңа қазақстан депутаттық тобының мүшелері тәжмағамбетова жаңбыршин сүлейменова әбсеметова мұсабаев бейсенбаев нақпаев аманат партиясынан әлтай ақжол партиясынан иса